Good morning, <clears throat> sì, uh, qui sono praticamente alle 10 e mezza, come dico in questi casi, certo, una mattina prestissimo, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh, semplicemente, oh, semplicemente, David Lynch, it's May 4, 2022 and it's uh, Wednesday in It's a uh, Wednesday once again The neighbors are uh, clear, very clear morning in this moment and very still right now 69 and 8 Fahrenheit around 21 Celsius and this means that uh, it's that they really really really really soft like in this days and this period and also over because uh, tendenza come tendenza di questo periodo it seems more a summer climate than spring climate uh, as regard the fever se n'è andata ormai praticamente l'ho misurata poco fa di nuovo circa 37 ma 36,96 eh, praticamente se n'è andata e però forse si sente anche alla voce nasale o ancora diciamo a, a, <clears throat> a sudoratura, mal di gola, comunque mal di gola abbastanza forte, una bella tosse, quindi eh, c'è ancora questa cosa che ci vorrà ancora qualche giorno, credo, per andare via. Purtroppo è un po' antipatica perché appunto, specialmente la notte, perché la notte che viene questa cosa, di più, però appunto così come la febbre, spero che se ne vada via quanto più presto possibile. Io non ho preso alcun farmaco, quindi anche cioè, un po' forse ho voluto anche io, però poiché era una cosa che già sapevo, forse era un corso rapido, deciso di non prendere nulla, poi spendere soldi inutilmente, diciamo così, vabbè, va bene così. Uh, as regard the video taught, I don't know se uh, I'll do it, but in the case is always separate from this, so I, if uh, you are interested. Anyway, as he and you all just see from the window, la team Christoph Ternuno Tempera potrebbe ancora salire? Vedremo, io penso di sì. But the really important thing with this atmosphere is that we today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine. I think all along the way ovviamente qui minore, essendo già più mattinata l'altra rispetto a voi, un orario diverso rispetto alle vostre parti, sì, siamo di continuare con questo trend anche domani, per cui say this, so from the, the mythical window with the red, orange, blue, green water curtain, and it's uh, green. Dual Shooter, Behind Me, On The Top, Lot Visible, In Factory, In The Shot. 5. And finally, from my mythical keyboard, Amati GX 640, IPG, IPG 625. Have eh, a great day, Mold people follow the channel, dei porzi, un saluto davvero a tutti. And also, I hope you all have a great breakfast. Io la farò tra poco, il mio stomaco brontola, eh, non so se lo sentite, sì. Eh, e soprattutto spero vi possiate consolare con la colazione se il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti. Sì, I'll see you at the video tutti, in case I'll do it or tomorrow.